мөлдіреген көзіңдің балдай ширін сөзіңдің байланамын бір саға арбап алдың өзіңі ушунчалык ашыгып көрбөй қалсам сағынып, жаным тынбай коркомун каламбы атқан таңдай нұрданып жүзіңдайым қуанып жүрек жерген езіліп Сүйгін сайын беріліп ақ бұлытты аралап қалқып ұшып қанат байлап түбөлік қол қармашып бақты 감정